दोस्तों आज की रियल गोस्ट स्टोरी सीरीज की वीडियो में हम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई छह सबसे डरावनी भूतिया वीडियो दिखाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए रियल घोस्ट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे